Bas, bas. ini iya. nanti. Arep golek walang iki lho. ini anak ini Ayo, ayo. Engko dimasak bareng bareng Oke. Iya, akeh pora walangnya Yo mbo karek engko iki. Biasane ki akeh. Ana barudan. Ayo to. Ayo, ayo. Ayo. cái lumayan lah kena go lawu monggo Nah, ini bose. Juragan nih. lho lho lho lho lho lho lho lho lho lho piye ta ya iki malah dijeblok ya kenapa yang viral lah lah bareng kawin-kawin nih kok eh omong aneh lah tak gemil. an kok. Kira pira, Bos? Di loro telu iya. papat, kalah papat lumayan. Ini. Nanti mana iki? Ya nih iki lapangan. Ben eh. ya. Ambil bose kan, bose ngalor. Bi bose lho. Eh ngalor. Eh. sekot-sekotan mau lho. Ini jangkrik-jangkrik lho. Angel ini. Angel Bang, ini Bang. Loh. eh bos, Jegur. Jukur. ana tanda-tanda iki. City sithik do, tapi kui, apa kan iku lho lompat Ya, hati hati hati wah tarang yo kilo lo. awak kucing lo. ayo Ya, nah, ini saya santai. santai Duga rumahku pun Ayo. Mayan iki engko ndok sak lawan. Iki ono para makmuk makmuk. Hati-hati. Umur iki. Durung ketaro, akeh. dhisik gak ono blas ah iya waduh aduh liwat cilik-cilik lah iku ngarepmu nah iku sepiro iku jangkrik oh, jangkrik ucul doyan oh, ya eh sepi sepi nah weh lumayan main gede ini jajan eh ini ono nah oh lewat asem aku tak nyemek ini nyemek nyemek kan dah. lewat ya wancane wis teko kono awak dhewe kancane wis kono mbok oleh mbok sensus Oke, jangkrik ini Sekarang situ walang tak ini Ini saono nih saono nih apapun makanannya santap ini kirangan nih kok ya lah bengi-bengi loh jak rarigla mau qua cái cái đồ đồ hàng great đội lạ là lạ ý cơ lạ ừ. dạ, chắc ừ, nghe tan nghe tan nghe tan ấy à, cơ cơ cơ cơ ờ ấy cơ ấy là ngarapil ấy cơ lạ oh Di di di kak ketok. Hmm. Mantap. Oh. Pating penculat garing jumputi. Ya itu. Oh, oke okay, oke. Okay. kodok kodok tok hmm. horror guys hmm, potong dedet nanti ini ngarep ngarep nah masuk Kodok. lumayan, lumayan. Nah, dia lah. iku ngarep. Uh, cuan cuan cuan. Eh. Waduh. Uh. Emang ndi, Bos? Eh, iki eh, iki iki, Bos. Eh, nang anuku. Lah iki lah. Uh. Strike. <laughs> Ngeri gede-gede. Bos iki waduh. Hmm. Oh. Full vitamin. Mình điếu không? Makanya nih jangkrik jangkrik. Dari lah, dari lah. Hah, nice. Nah, hmm, kain jumbo tí. Hmm, hmm. Masuk. Hmm, kuwedine ngono. Lah ngarep ha iki Ha. Piro? Hmm. Uh, masuk iki. Waduh, kacau. Masyaallah sing gede aja nganti ucul. Hmm. Oh. Gede-gede, Bos. Di. Iya. Oh, jaran, jaran. Walang jaranan. Iki. papat. Di, di, di, di. Hmm, walangnya, hmm, walangnya hmm. jaran-jaranan tak lo. Lo, lo. Gede-gede tak. Ini jangkrik. Jangkrik, bos. Gue liat neng, bang renggo ini. Oh, segitu. Iya. Ya iya ada di gede yo. Gak Iki Kang. Lho. Hmm, iki lho lho cai. Ketok. Ndi, gak ketok, Bos. Ndi, ndi. Uh. Masuk tap. Tap mantap. Akeh iki, Bos. Hmm. Iku wah diparani malah. Masuk. Piye bos, hasilnya piye? Piye lah, piye lah. Tuh, tuh, tuh. Ini nanti ngono salawan marem ya, wong papat. Wong salawan wong papat ya. Enggak, itu wong telu aja, aku radoyan. Apa radoyan? Enak ya. Alergi ya, bos. Ah, Oh, desa gayamu kayak wong kuto gitu loh, mangan walang, mangan jangkrik alergi. Kan ngono bos, awas dibiduran ya, bos. Heeh, ah, wong desa ya ngene iki lho. ora ana lawa yo. Duh iki eh, siap. Eh, Siape? Aku man wedi. Ana. Eh, persiapan gawe. Persiapan gawe iki lho. Ayo bumbu. Sekusi ampe. Diubah kok gak bareng dari cek. Ora Iki iki dicucene kok. Ora usah. Atik lah. Iki ilat Jawa wis kotor-kotor lah gak popo. Suwan. Hmm. aku nggak tahu hmm. di bang nah ya ya higienis masalah belakangan bosku kecuali daerah-daerah kota ya tidak oh, tidak untuk ditiru tidak untuk ditiru bahaya ini bagi buat lambung-lambung kalian itu terlalu berbahaya ini wong kulino masak ini buat buat buat buat war war war war penting jadi enak ra enak sing penting motone akeh sing penting warak sing penting warak aduh terlalu padang bosku Apa kang sabar loh aku nih wong lanang ini masak ini bumbunya nyah nyah gak aku nyah nyah Nih. deh. nyambel pro ini Arek-arek wedok bagi yang mau ini tutor tutor buat orang-orang yang nggak pernah masak wis monggo bosku nek wis siap goreng-goreng langsung dieksekusi oke set bosku bumbunya ayo harum ini nanti bos tangi ini ikan apa nah tak wes kisah mesti pomba wis jendangi prosesnya di wae nang YouTube terlalu berbahaya oh jadi ini wah temen resi so yang penting lagi dilebok nih habis eh siap eh, siap ya eksekusi langsung ya langsung dilebok mak biu ambune ambune kan ora kok Dicet ora, Bos? Teng. Ora tak bano. Ya, Bos. Nikmat berapa Bos? Iya, iya. Nikmat. Rong mateng nikmat tempat bayi sabar kita enak dong bos enak bo rasane Wesek wes ku. Nek wis mateng langsung di eksekusi. Eksekusi. Tutorial masak goyang. Iya. Ini lagi lulusan kopi Jakarta ya gini iki. Mana mana mana. itu agak sendiri penasaran nih tutorialnya. E. Gas. Bisa <laughs> banget. Aduh ciblok lho. ya ketara. Ketara. Ketara. Eh. Bayo iki demen mertua iki. E. Rek. Uh, nang hikmat bos. makan besar bos Ini tuh full senyum ya. Woi nikmat mantap wah ini coach telap telap ya kayaknya coach pasukan telap telap pasukan camuk camuk wih naik mata Iya bos, wih, iya mantap, mantap ya. Oh ini bang. Iya, Dek. Dek awan sak mobil Hmm, nama ya. Hmm. Hmm. Hmm. Mama usah. Rambutmu nama usah. Singar itu sih boleh. Tak kontrak. Ekspresi ini biar bos. Wah, masuk kita. Wah, kayak. Iya, coach. Nikmat coach. Mantap. Oh, Waduh iya. <laughs> lo coach. Malu-malu ngono coach. Mantap. konten to ngobati barang. Hmm. Gak lho, tukang rekam. <laughs> E mulai, Bos. <laughs> cocok sih mamu masuk itu channel Wong kan harus jadi tak lebok TikTok. Tak lebok TikTok. Oh, apa wis ora ndo? Ngene lho. Nang TikTok Iya, jerong, masuk jerong. Hmm? Mantap. Mantap tenan. Iya. Wah. Jejak, jejak. Jejak sapa mau, bos? Eh? Jejak sapa? Si Mamo. jejak si Mamo. Eh. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ Kok kado penuh bojone? Mangan iki ku gak enak lah enak ya bareng-bareng Iya, nasi ya. Oh. Aku lah bareng kok, Ju. Iya, Mak. Mantep. Mantep iki kuamleng Wong gak kerasa ya? Gak kerasa nih. Iya. Hmm, mana ronde lewat? Pelirak. <laughs> Pelirak tak. ini ora leren-leren hmm. nih. Hmm. <laughs> hmm. Yo, Bambang, Bambang mambu Bambang. Hmm. hmm kucingi jenengi Bambang piye Bang tapi ket tapi ket ah mambu walang ya e. Walangnya e gosong gak mulai hmm. selena selena saya melak bakul adot lho dadi kewek segede aja ini Mudah lu nak ngapain Ya lur, arek-arek wis do kewarakan lur. Porsi ini je akeh lah ini koce yang bagian akhir ya. ah no nah, hikmat tok es ini video selanjutnya pokoknya jangan lupa di subscribe like comment and share Tunggu ungker selanjutnya ungker selanjutnya ungker dari koce makanan ekstrim selanjutnya kas blura ya yuk sering